jin ursin. Mahluq endi Andijonda aziz yurtdoshlar, bu videoda albatta to'liq ko'rsangiz, hammasini tushunib, bilib olasiz. Kim, nima, qachon, qayerda va nimaga hammasini bu video davomida o'rganib olasiz. Agar O'zbekiston Andijonda yosh bolalar bo'lsa, bolalarga ehtiyot bo'ling. Hayvonlar bo'lsa, hayvonlarga ehtiyot bo'ling. Bu qabri emas. Bu bir mahluq. Hozir to'liq bilib olasiz. Aziz yurtdoshlar, sizlarga yagona iltimosim boshqa insonlar, boshqa ota-onalar bu videoni ko'rib, xabar topish uchun sizdan atiga bir dona like iltimos qilaman. Kimda kim bu videoga o'z hissasini qo'shib, tarqalishiga bilsin deb yordam bergan bo'lsa, ya'ni bu videoga like bosgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Qilgan kichkina ehsonini Allohim o'z dargohida qabul qilsin. Videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, eslatma, ochiq aytaman bu videoda deyarli gapirmayman, juda ham kam gapiraman, sababi sizlarga bir voqea bor. Andijonda, o'sha mahluq Andijonda deb nomlangan, o'zingizlar ko'rib bilib olasizlar. Bu videoda qilishimning asosiy maqsad ogohlantirma. Iloji boricha agar siz chet elda bo'lsangiz, O'zbekistondagi o'sha hovlida yashaydiganlar asosan yosh bolalilar bo'lsa ogohlantiringlar, hayvonlilar bo'lsa hayvonga ham ogohlantirib qo'yinglar. Sababi e, bu masala bu muammo jiddiylashib bormoqda. Bilmadim, hamma har xil fikrda, kimdir odam deyapti, kimdir hayvon deyapti, kimdir yana bir narsa deyapti. Kim bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, beehtiyot bo'la olish kerak. U bu bo'lgandan keyin ha bu manaqa ekanda, ba ehtiyot bo'lib qo'ya olmabsiz deyishni emas. O'shaning uchun hozirdan ehtiyotkorligingizni oling. Ertaga sizga muammo bo'lmasa. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bitta iltimoschim bor. Bu kanal bilasizlar, sizlar uchun xizmat qiladi va sizlar uchun ochilgan. Pastda obuna tugmasi bor. Ko'pchilik esidan chiqarib qo'ydi bu narsani. O'shani bosib obuna bo'lib qo'yishlarni iltimos qilaman, zero bu faqatgina iltimos. Undan tashqari, e, men 18+ videolar, jiddiy muhokamalar, qisqa-qisqa yangilik xabarlarni Telegram kanalimda qo'yib boryapman. O'sha yerga o'tib obuna bo'lishliginglar mumkin. Telegram kanali kommentariyadan topinglar, silkasini yozib qo'yganman. Bemalol shu yerda obuna bo'lib qo'yinglar. Agar joningizga tegsa, siqib qo'ysa, zeriktirsa, shuni benzu qilib qo'yinglar, tursin. Sababi kanal sizlar uchun xizmat qiladi va aniq aytaman, bu kanaldan faqatgina foydali narsa olasizlar. O'shaning uchun iltimos o'tib obuna bo'lib va chekada tursin, sizlarga zarari kelmaydi. Demak, aziz obuna bo'lgan bo'lsanglar, like bosgan bo'lsanglar, Men mavzuni boshlayman, marhamat. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka, siz Andandan bezovta qilyapti. Aka, kecha kuni video qo'yuvdingiz ekanu, qora maxluq jinli haqida deb. Ashna ashna haqida gapirmoqchi edim, aka. Men hamma jinniga chiqarib qo'yatuvdi, ya siz chiqib qoldingiz, qo'yib qoldingiz videongizni ko'rib xursand bo'lib ketdim lekin. Aka, um, kecha kuni uyda o'tiruvdim. Uyda o'tirsam, bitta qop qora narsa shuni tomdan sakirab aka shunaqa sakiradi endi qo'ya olasizda birinchi parvo qilmadim misha shekillida deb katta misha shekilli yovvoy misha shekilli o'g'ri mishalar bo'ladi qora anaqa shekilli deb o'tirardim aka keyin ertasi kuni yana o'tta ahvol bo'ldi aka shuni tomdan bu tomdan qo'shnim tomiga shunday sakrab o'tib ketdi aka keyin bilatay dedim bu mishami nima ekan bu deb o'tirdim hayron bo'lib o'tirsam keyin bitta narsa top etib tushdida aka yonimga qo'rqib ketdim shunday tushuvdi aka qop qora junli bir narsada aka ko'zlari qip qizil yonyapti aka keyin la illaha illalloh bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohim deb aka ko'zim mahkam yumib oldim lekin qo'rqqanimdanda qo'rqqanimdan sekin ko'zimni ochsam aka yo'q bo'lib qolibdi haligi tavba qildim bismillahirrohmanirrohim ey xudoyim deb turib ko'chaga chiqdim aka ko'chaga chiqib o'tirdim qo'rqib oyoq qo'lim qaltirab o'tirdim o'tirsam oshnalarim kelib qoldi oynalarim kelib nima qilib o'tiribsan desa rangi oqarib ketdi dedi e mayli dedim bir narsa turibdi uyni ichida qop qora maxluq desam e jinnimisan deyishdi menga jinniga chiqarishib sen toming ketib qolibdi o'zi jinni olib qolibsan sen o'zingni o'qitib ol deyishdi ko'zim ko'rin shekilli deb dedimda keyin bo'pti endi ko'zim ko'rin shekilli xolos dedim keyin aka ishimni qilib o'sha ekatlarimga ko'katlarimga qarab ekinlarimga qarab sug'arib yer taylarini chopib o'tirsam aka oshxonamizga shunaqa qora narsa yana yugurib kirib ketdida o'tirardim aka shu yerda qimillamadi o'tirardim keyin yonimda ketmon bor aka ketmonni oldim sekin olib turib oshxonaga oshxonadan chiqsa uraman dedimda ketmonni olgunimcha aka ketmonni olib aka shuni yugurishim bilaman aka fuk deb bitta irg'ida aka baqirib yubordim shu yerda voydo deb bitta baqirdim aka hamma yugurib chiqdi qo'shnilarim nima bo'lyapti tinchlikmi deb yugurib chiqdi mana qora narsa yugurib o'tib ketdi deb desam men seni ko'zing ko'rinyapti shekilli bir haftada meni ahna deb odamni jinni qilib o'ynayapsan sen unaqa narsa yo'q bo'lmaydi unaqa narsalar deyishib hamma jinniga chiqarib yubordi ekan siz videongizni ko'rib qoldim aka videongizni ko'rgandan keyin xursand bo'lib aka jinni emasligim jinni emas ekanman dedim o'zimga o'zim xursand bo'lib mayli isbotlab beray deb turib aka telefon qilolmadim sizga nomeringizni topolmadim mana shu Galasovoydan jo'natay dedim. Telegram'ingizni zo'rg'alatdan topib, aga Instagram'dan, Telegram'ingizga kirib, YouTube YouTube'lardan kirib, aga tashlayapman mana shu Galasovoyda. Aga mah narsani anaqa qilib bering, aga, men jin emasligimni isbot qilaylik, aga, iltimos olma sizga. Mamajon aka. Hali tomlarga chiqyapman aka, ash narsani topaman deb tomga chiqyapman aka bunday qarayapmanda tomlarda g'alati g'alati narsalar po'chalar me tishlangan nonlar bor aka po'chalar bor yana nimalar bor edi sabzilar piyozlar xom haligi pishmagan guruchlar bo'ladi anaqalar guruchlar makkalar yotibdida buni kim olib chiqdi ekan endi deb tursam junlar borda qop qora qop qora junlar bor aka bunday tomga akamdek xuddi mishalar joy qilib oladiyu itlar mishalar bunday joy qilib oladi xuddi anaqa joy qilib olib aka ana shu yerda yotibdikanmi bilmayman nimalardir qilyapti aka ana shu yerdachi mana narsani aka keyin aka namanganda chiqibdi dedi namanganda ham bor ekan dedi namanganniki anaqa qilib turib namanganda ham bor ekan aka dedi namanganga ham namangandak bari youtube kanallar youtubelarni ko'rib aka mana shu narsani keyin siz video chiqqandan keyin anaqa qildim aka sizga yozyapman aka mana shu narsani anaqa qilib bering aka men jinni deb o'ylashyapmanmiz man anaqani olib chiqib bering menga mana shu temani aka jinni deyishmasin hech kim anjanda ham bor ekan mana qanaqa desa siz siz aytsiz man ishonadida aka baribir anaqasizu nima deydi blogersizu aka iltimos hamma jinni deb chiqarib olyapti meni hamma jinniga chiqarishib olyaptida aka menichi ana shu qora junli maxluqdagi anaqa qilib bering Aziz yurtdoshlar, mana o'zinglar eshitdinglar, o'zinglar ko'rdinglar, o'zinglar bildinglar. Men aytdim, boshqa videolarimda ham aytganman, ha, men unaqa ja, unaqa hali ishonib olmayman, chunki men realist insonman, no baribir ham ehtiyot bo'lish kerak, ishonmayman deganda bu ehtiyot bo'lmaslikka bir qanat degan emas. Men ming ishonmasam ham baribir ham ehtiyot bo'laman. Sababi zamon talabi dedi-yu. Aziz vatandoshlar, video shu yergacha deb o'ylaymanki, hasur ma'lumot sizlarga kerakli ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar unaqa ma'lumot bermagan bo'lsam, ming bor uzr. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Rahmat. Bu orada Telegram kanal esdan chiqmasin.